Тема 732. Авторские куклы Тамары Пивнюк. На одном украинском сайте я прочитала историю рукодельницы Тамары Пивнюк, которая еще 10 лет назад и не помышляла о заработке на куклах, а сегодня их продает по цене от 1000 долларов до 6000 долларов за штуку. 9 лет назад она как-то зашла в магазин, который продавал материалы для рукоделия, в том числе и паперклей, паперклей, самозатвердевающая полимерная глина. И решила сделала из этого материала свою первую куклу. Ее муж посмотрел на нее и сказал, да это же может стать твоим бизнесом. И Тамара, работавшая до этого графическим дизайнером, решила посвятить себя созданию авторских кукол. Уже в 2008 году она приняла участие в кукольной выставке «Мосфеер» в Москве принимала участие в и других кукольных выставках в разных городах России и Украины. Для создания кукол Тамара сначала использовала паперклей, затем перешла на более дорогой материал – фарфор. Ее сегодняшние куклы не только сделаны из более дорого материала, но и одеты в шикарные наряды, материалы для которых Тамара Пивнюк заказывает из Америки, Европы и Латинской Америки, потому они и такие дорогие. И на такие дорогие куклы есть свои покупатели. Их покупают в подарок богатым людям, у которых и так все есть. Сегодня Тамара Пивнюк не только участвует в выставках, но и проводит мастер-классы в разных городах Украины. И продает она не только куклы, но и другие авторские товары, блокноты и календари с изображениями ЕЕ известных кукол, я так думаю, это для тех ЕЕ поклонников, которые не могут позволить себе приобрести сами куклы. Вот так неожиданно может повернуться судьба творческого человека. У нас в России тоже есть мастера, которые делают такие же красивые куклы. И ни один мастер не остается без внимания, их знают, им устраивают выставки, их куклы покупают коллекционеры и просто богатые люди. Поэтому если вы иногда чувствуете в себе творческого человека, возьмите в руки кисть или глину, и сделайте что-нибудь. Возможно, это ваш будущий бизнес.